¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Real o Virtual. Hoy traemos el esperado y tantas veces retrasado módulo de combate de Star Citizen. Arena Commander en su versión 0.8 nos permite jugar de momento en modo un jugador contra naves controladas por la IA y hacernos una idea de las sensaciones que, que nos permitirá disfrutar el combate espacial de Star Citizen. De momento esta versión está lejos de ser óptima, de ser perfecta, con el Oculus Rift todavía tiene algunos problemas, pero es lo bastante buena pues eso, para hacernos una idea y que veáis las sensaciones que nos vamos a encontrar en el espacio. system operational. Scan initiated. Contact. Comienza Vandal Swarm, el ataque de los Vandul sin palabras. Vaya escenario. Aquí tenemos a los enemigos. Y vamos a ver si me dejan narrar lo que estoy viendo. A ver si conseguimos eliminar alguno. Pues ya ves que a nivel gráfico el juego es increíble, vamos. De los mejores que he visto nunca. El motor CryEngine bueno, es, alucinante ver esta estrella que se supone que está muriendo, están cayendo trozos de roca y han formado este campo de asteroides. Aquí hay una especie de estación espacial que se aprecia perfectamente el, relieve, la sensación de 3D está perfecta. Todavía faltan muchas cosas por pulir en cuanto al soporte de, de pero desde luego han mejorado mucho después de las últimas versiones de hangar. Pedazo de piedra ahí. Y bueno, el objetivo aquí es acabar con las oleadas de Bandul. Que son unos cazas muy rápidos, muy ágiles. Yo voy en una 300 sí. Que tampoco es manca. Creo que en esta oleada nos queda una. Aquí está. Vamos a ver si vemos de cerca la estación. Con mucho cuidado porque el control es un poco peculiar. Eso es alucinante, es un flipe. Tengo unas ganas de probar esto en el DK2 que no os imagináis. Scan initiated. Vamos a ver si acabamos con alguno más. Y bueno, el control de la vista, el punto de mira va con el óculos, si os fijáis. Este circulito azul que en ocasiones se pone de color verde. Scan initiated. Este viene por aquí. Y bueno, el sistema de, de control y disparo pues de momento a mí personalmente no me gusta demasiado. Voy a tener que seguirlo con la vista y parece que las armas intentan disparar más o menos a donde ponemos el punto de mira y no siempre lo consiguen y es un poco extraño, la verdad. Pero bueno, de momento la sacaremos a esta primera versión Fijaos este enemigo que lo estoy siguiendo, lo tengo en el punto de mira y no le doy. Las armas parece que van un poco... Fijaos, estos son los límites del escenario. Estamos en una caja cuadrada gigantesca, no es espacio abierto. Fijaos un poco en lo que es el control de la nave. Si giro a la izquierda y suelto, veis que la nave tarda un poquito en frenar, en reaccionar. Eso es porque utiliza una serie de impulsores que están fuera. Fijaos en el morro de la nave, cómo giran a un lado y a otro. Porque claro, estamos en el espacio, no hay, no hay resistencia física, no hay aire. Y yo creo que es real. O sea, el comportamiento es real. Si damos una orden de que la nave gire a la izquierda con el joystick, el procesador de la nave, el ordenador central, le da la orden a los impulsores, los coloca en la posición correcta y, bueno, pues pasa un tiempo hasta que, hasta que la nave responde. Pero nos da la sensación de ir todo el rato un poco luchando contra, contra la nave. Vamos a lanzar un misil a este para que veáis. Ahí va. eliminated. Y bueno, cuesta un poquito acostumbrarse, pero supongo que es también cuestión de, de habilidad, que tampoco se trata de, de, que cada vez que tengamos un juego nuevo, inmediatamente seamos unos maestros y se supone que todo el mundo estará con las mismas ventajas e inconvenientes. Aunque esa es una de las polémicas que hay ahora mismo, porque parece ser, bueno, parece ser no, lo he comprobado, que con el ratón es muchísimo más fácil que con un joystick. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Llevo toda la vida viendo Star Wars y películas similares. Y ahora que tengo la ocasión de vivir un juego de estos desde dentro, pues no me voy a poner a jugar con un ratón de mierda. Que me cueste más por el momento. Se ha separado en dos o se le ha caído un trozo de la nave. Esos disparos vienen de los dos Hornet que me acompañan, controlados por la IA del juego. Y este trocito de la nave no sé si es el trozo o el piloto. Unidades de élite. Ahora tenemos un problema porque, dada la resolución de Oculus Rift, pues es muy complicado no decir imposible, leer las letras. ¿Veis a lo que me refería? He levantado el morro para evitar la colisión, la nave ha tardado en responder y me la ha pegado. Con lo cual, hay que acostumbrarse a este sistema de control. Pulsamos la X y volvemos. Hemos gastado una vida y nos quedan dos. Scan sé cuál de estos será el élite, porque no distingo las letras. Scavenger, Scavenger, Scavenger... Creo que es este, pone Little Win o algo así. Vamos a poner élite primero. Y aceleramos. A ver si le podemos tirar un misil. Aunque es un élite, supongo que lo evitará. me he comido... Este viene por mí, pero saco. Este es el Little Wing, este es el Elite. Bueno, pues, ha durado bastante poco para ser un Elite. Pero mi pobre nave está en las últimas. Tenemos a otro el efecto del escudo. Stern eliminated. shields. Que aquí no se puede uno quedar embobado con los gráficos porque lo paga caro. Aquí a la izquierda veo que hay trozos de la nave que los habré perdido ya. Y los compañeros que la verdad es que son bastante inútiles pero por lo menos hacen de cebo mientras no los matan. La comparativa más inmediata que se me viene a la mente ahora es con la beta de, Elite Dangerous. Entonces, bueno, gráficamente la verdad es que Star Citizen es mucho más impresionante, pero en el tema del audio, de momento los efectos pues los veo incluso un poquito ridículos aquí. Todo es provisional, claro. Pero se nota que en élite lo llevan ya más trabajado, más tiempo. Se supone que élite saldrá este año. Star se saldrá el año que viene. En cualquier caso, los dos son pues una gozada para, para los sentidos, la verdad. Yo la verdad es que de momento prefiero el estilo de los combates del Elite Dangerous. Porque estos son... Aquí todo es demasiado frenético, demasiado rápido. No te da tiempo a enterarte de nada. Prácticamente llega la nave enemiga, comienzas a girar como un loco hasta que consigues encañonarla por ejemplo, en Élite, la velocidad de la nave afecta al radio de giro. Si vas muy rápido no giras igual de bien que si vas más lento. Aquí en Star Citizen de momento parece que eso no es así. Con lo cual, pues vas siempre a toda velocidad, claro. Este arma secundaria que parece de juguete. El manejo lo hago igual que en el Elite, el control quiero decir. Con el joystick, giro, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y con los pedales hago rotar la nave sobre su eje. Es el, sistema de control pues, que más me ha gustado desde, desde siempre. Me he quedado sin escudos. Es un milagro que siga volando. Vamos a gastar los misiles que nos queden, porque creo que pronto vamos a perder esta vida también. Ahí va eso. La música es un poco repetitiva, la verdad. Pero bueno, supongo que ambienta. Sigue sin gustarme lo de apuntar con el Oculus. Sobre todo porque hay veces que da la sensación de que tú lo estás haciendo bien y sin embargo no le da. Y fijaros lo que os comentaba de, la velocidad de los giros y del combate sobre todo cuando estás muy cerca de la nave, es rapidísimo. Y termina girando, girando, girando, disparando, hasta que la nave cae. No entiende muy bien, ahora por ejemplo, ¿por qué no le doy? La tengo bien encañonada Proximity alert. pero no ha caído. A veces parece que se les desprende un trozo y siguen volando como si nada. Ahí tenéis de nuevo los límites de, la simulación, que si nos acercamos mucho, perdemos. Nos quitan una vida. Aquí nos avisa el ordenador de a bordo Aquí lo malo es que si te vienen todos de frente... Es que te comes algún disparo a la fuerza. Y ya tal y como llevo los escudos... Es una pasada en cualquier caso estar aquí en el espacio. Ah, Vamos. No ha durado nada. Bueno, pues vamos a gastar nuestra última vida ya que estamos aquí. Tengo que pulsar la X. Y contaros antes de morir que la cabina de la nave está perfectamente hecha. La sensación de escala, el volante, el cristal incluso, que se nota que estamos detrás de un cristal, a pesar de la absorción del DK1. Y este juego va a ser algo muy muy grande, jugado en realidad virtual. Sin ella también, pero en realidad virtual desde luego es algo con, los que, con lo que los que llevamos soñando con Star Wars desde que somos pequeños nos va a quitar muchas horas de nuestro escaso tiempo libre. Es alucinante, los gráficos son increíbles. No estaba yo muy seguro de cómo iba a funcionar el motor CryEngine aquí en un juego del espacio. Pero desde luego, Arena Commander ha disipado mis dudas. Funciona increíblemente bien, aunque claro, aquí... Aquí estamos, digamos, dentro de un mapa cuadrado, pequeño, no es una zona especialmente grande. Quizás parezca que sí, pero es muy fácil llegar a, a los límites del escenario. Stern shielding at half strength. Stern shielding wow. at quarter strength. Por debajo y me ha dejado el escudo alert. hecho polvo. Refreshing shields. Hostile eliminated. Bueno. Zero hostile contacts remaining. A ver ahora cómo aguantamos la de inicial que eso es lo más chungo units route. Scan initiated. Contact. Ahí está. Buah, la que me va a caer. A ver si van a por, a por mis aliados. Un momento, sí, aunque creo que hay uno aquí. Que se está separando del grupo. Sabía yo que venía por mí. ¡Wow! ¡El misil! <laughs> ¡Qué bárbaro! Tengo que acostumbrarme a los sonidos porque tengo contramedidas. Como esa, que buena hora la tiro. Bueno, pues ahora que vender cara nuestra última vida. Venida por mí. La verdad es que esta nave, la 300, sí se defiende bastante bien, ¿eh? He probado también con la Aurora y bueno. La pobre... No tiene nada que ver con esto. El manejo es mucho más... La nave se, se nota como más pesada, cuesta mucho más estabilizarla. Y bueno, se nota la diferencia de precio, lógicamente una Aurora contra una bandul pues en teoría tiene muy poco que hacer. el piloto es el que decide quién vive y quién muere. Pero por lo general, con una Aurora lo vamos a tener más complicado. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. cómo se ha dado la vuelta. Este disparo es que no vale para nada. ágiles las dos. Pero nada, no, no, no consigo darle aunque lo tenga en el sitio. De vez en cuando cambia el punto de mira, se transforma en un rombo. Se supone que en ese momento cuando lo tengo ahí, centrado. Ahí debería darle. Creo que queda solo este, que está entretenido con, con mis compañeros, que ya veis lo útiles que son. Así que aprovecho para admirar un poco más los gráficos. Cuando tenga el DK2 podréis ver el posicionamiento absoluto en este juego, porque ahora mismo, aunque me gustaría acercarme y mirar un poco de lado, ya sabéis que no funciona. En fin, las sensaciones de esta versión de Arena Commander pues hay un poco de todo. En general, yo creo que es muy positiva. Pero yo noto que me cuesta acostumbrarme a este método de control tan realista en el cual las naves van derrapando. Y es lo que, lo que os he dicho antes, que parece que vamos luchando con la nave. Cinco naves enemigas. Pues creo que aquí, definitivamente, vamos a caer. Sobre todo como vengan varias a por mí. De momento están ahí. Scan initiated. A ver, esta que hay aquí, que igual viene por mí. Vamos a intentar derribar alguna con un misil, si se nos ponen a tiro. Achieved missile lock. Y ahora vamos a por ti. La verdad es que el peor momento es el inicio de la oleada. Luego una vez que ya has empezado y más o menos ha empezado el baile. Ya hemos perdido el escudo. Se acerca al final que no sé cuál es la que me está dando. Oh. Venga, compañeros, ayúdame un poco, hombre. Venga, sí. Recarga los escudos. caído. Achieved missile Sí, los pienso gastar antes de caer. Qué bonito. Yo creo que hay que aprender también a utilizar el escenario, estas estructuras, los asteroides, saber cómo colarnos por el medio. Proximity alert. eso estuvo cerca, ¿eh? Y este lo tengo pegado al culo. Casi, casi le puedo escupir. Ya no tengo escudo. Pero él tampoco está mucho mejor que yo. Fijaos cómo lo están cosiendo mis compañeros. Y no le hacen nada, ni le dan. El tío puede venir a por mí tranquilamente. Y llevan Horner los dos. No van mancos, no, no van en una aurora. Sí, señor. qué bonito. Qué maravilla. Qué maravilla, es que está aquí. ¡Wow! ¿Qué me dices? ¿Me he quedado sin arma? Bueno, me he quedado con media arma. Por quedarme mirando el asteroide, me la he pegado. Pues compañeros, ha sido un placer servir con vosotros. Ha sido un honor pero creo que me voy a despedir. Scan initiated. A ver si me llevo alguno conmigo. No sé si me quedan misiles. Creo que no. No, no quedan. Con un solo láser. Stern shielding at half strength. No me lo recuerdo. Bueno, me conformo con haberme llevado uno por delante. Voy a el este juego. A ver si en uno de los próximos parches nos permiten ya jugar contra otros jugadores. Ah sí, este es otro de los fallos del juego que al jugar con joystick el PC puede entrar en modo suspensión y se puede apagar la pantalla. Cómo giran en el aire, es, es alucinante. Proximity alert. Proximity alert. Hasta quieto. Stern shielding at half strength. Stern shielding depleted. Vienen a por mí. Refreshing shields. Proximity alert. Venga, hombre, no vas a caer. Esto lo sigo teniendo. Nada. No, como no lo pierdo de vista gracias a la locura. Toma ya. ¿Cómo estará la nave? ¡Bueno! Creo que he perdido algo. entretenida con mi compañero. Initiated. más por aquí cerca? Sí. Venga, otro intento. Me voy a comer una piedra en cuanto me descuide. Stern shielding at half strength. Stern shielding at quarter strength. Refreshing shields. Parece que me resisto a caer, ¿eh? A ver si consigo. La nave, quieras que no, no vuela igual de bien ya. Y se nota en el manejo. Vamos, tengo otro detrás. Stern shielding depleted. Fore shield at half strength. Stern uh -oh. shielding depleted. Uy, el control como está ya. Ahora ya es casi casi ingobernable. wow. Stern shielding at half strength. Stern shielding at quarter strength. Stern shielding depleted. Refreshing shields. Burası shield at half strength. Core shield depleted. Proximity alert. Quiero morir. Refreshing shields. Eliminated. Bueno, Proximity así alert. me voy a gustar. Facility alert. Wow. Stern shielding you go. at half strength. La vuelta iba a venir. Creo que la nave ya no corre nada. qué hacen estos compañeros, que están los dos vivos, y no se lo cargan. Que al final tengo que venir yo. ¿Qué crees? ¿Que aguantaremos otra más? <laughs> sin escudos y sin armas y, y sin nave. Ah, élite, qué bien. Contact. A ver si puedo pasar desapercibido por aquí. qué alucina Proximity alert. Sí, sí, ya lo veo ya. desde aquí detrás. Proximity alert. Y ahora salgo de la nada y muero como un héroe. Scan initiated. ¿Quién viene por mí? Vale, esos están con el compañero. El Hunter, este va a ser el Elite. Oh, ya no disparo. Ya no funciona disparos ni los motores, con lo cual habrá que saltar. Bien, amigos. Esto ha sido Arena Commander. Y hasta aquí hemos llegado.